Esto es una nota para Ciudad Guala. ¿Qué te pareció la actividad del Día de la Chilenidad del día de hoy? Desde el punto de vista de ahora que ya no estoy participando dentro del liceo, sino que ya ahora soy un espectador, me pareció muy entretenido verlo desde la, la óptica de ser un visitante más, a recordar viejos tiempos, a compartir a ver algunos conocidos, algunos profesores, etc. En conclusión, me pareció entretenido, me gustó. Se podría decir que está agradado con la actividad que hubo el día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias, esta es una nota para Ciudad Guala. No olvides visitar la página www.ciudadguala.com, la página integral de Gualaña.